الأعداد العقدية أو المركبة أو في عالم بيسموها التخيلية يعني هي كتير بسيطة بس واحد يفهمها شو هي المطلوب انه نلاقي رقم اذا ضربناه بحاله بيطلع عدد سالب وهذا الشيء بالارقام العاديه مستحيل يصير فخطر على بال علماء الرياضيات انه يلاقوا ارقام جديده فيها هي الخاصيه وهذا هو الشيء اللي راح لكم اياه هلا بشكل عام الناس كانت تتخيل الارقام من قبل كانه هي محطوطه على سهم موزعه بالترتيب اكبر واصغر الصفر بالنص الارقام السالبه بيكونوا قبل والارقام الموجبه بيجوا بعد وهيك يعني فاجت الفكره بالاعداد المركبه ان نشوف الارقام بطريقه مختلفه الفكره الجديده بالاعداد التخيليه هي انه نشوف ارقام مثل هذا الرقم هذا الرقم جديد مو مثل الاعداد اللي قبل لانه ما له جاي على السهم مثل ما نحن متعودين بس مو هالمشكله الكبيره لانه نحن بنعرف كيف نحدد موقع نقطه بمستوى ثنائي الابعاد نحن بحاجه لمحور عمودي وبعدين بنحدد الاحداثيات حتى نحدد موقع نقطه مستوي نحن ممكن نحدد احداثياتها على المحور الاولاني واحداثياتها على المحور الثاني او بنحدد بعدها عن نقطه المركز والزاويه اللي لازم نلفها من المحور الافقي لحتى نصل له وبنصير بنشوف الارقام الجديده اللي سميناها ارقام مركبه كانه نقطه من مستوي مو نقطه على السهم مثل ما كان بالارقام اللي قبل طب صوفي هلا نحدد كيف ممكن نضرب رقمين مركبين مع بعض او نجمعهم مع بعض او هيك شغلات يعني حددت عددين مركبين على المستوي واحدة احداثياتها x1 y1 والثانية احداثياتها x2 y2 وبدي اجمعهم نتيجة جمع عددين مركبين بيكون دائما عدد مركب جديد يعني نقطة جديدة بالمستوي وبتكون احداثياتها تبع الاكس هي x1 زائد x2 وعلى ال y هي y1 زائد y2 يعني بكل بساطه بجمع الاحداثيات تبع الاكس مع بعض بجمع الاحداثيات تبع ال y مع بعض بيطلع معي نقطه جديده او العدد المركب الجديد بيكون اذا ناتج جمع العددين هو النقطه يلي احداثياتها على الاكس اكس 1 زائد اكس 2 وعلى الواي واي 1 زائد واي 2 بنلاحظ يعني انه العدد التخيلي او العدد المركب او شو ما بدنا نسميه هو نقطه من مستوي وهي شغله كثير مهمه يعني ما له عدد مثل الاعداد اللي كنا بنعرفها من قبل طيب كيف بدنا نضرب عددين مركبين مع بعض؟ هاها لحتى نضرب عددين مركبين مع بعض هي بدها شويه تركيز فركزوا معي بس شوي ناخذ عدد المركب الاول وناخذ الزاويه تبعه وبنجمعها للزاويه الخاصه بالعدد المركب الثاني فبصير عندنا زاويه جديده هي الزاويه الجديده هي بتكون زاويه العدد المركب الجديد وبناخذ طول العدد المركب الاول وطول العدد المركب الثاني بنضربهم مع بعض بيكون هذا طول العدد المركب الجديد اذا العدد المركب الجديد زاويته هي ناتج جمع الزاويتين تبع العددين المركبين اللي من قبل وطوله هو ناتج ضرب طولين العددين المركبين اللي اول شيء اذا العدد المركب الاول طوله r 1 والزاويه تبعه phi 1 والعدد المركب الثاني طوله r 2 والزاويه تبعه phi 2 وناتج ضرب العددين بيطلع العدد الفوقاني اللي الزاويه تبعه هي ناتج جمع الزاويتين مع بعض وطوله هو ناتج ضرب الطولين مع بعض واضحة؟ طيب السؤال هلا شو هو الرقم اللي إذا ضربته بحاله بيطلع معي ناقص واحد رح يكون هذا الرقم بس ليش؟ لأنه زاويته 90 درجة فإذا ضربته مع حاله رح تصير الزاوية 180 درجة وطوله واحد رح أضربه بواحد بحاله بضل الطول واحد فبصير عن ناقص واحد طيب يا ترى في شي رقم تاني بقدر اضربه بحاله كمان بيطلع معي ناقص واحد؟ تمام في هذا كمان لانه زاويته 270 درجه اذا جمعتها مع حالها بتصير 540 يعني بتلف لفه ونص وبترجع لعند الناقص واحد لانه كمان الطول واحد فرح يصير كمان على الناقص واحد هذا الرقم بالاعداد التخيليه بسموه اي وهذا بيكون ناقص اي الرقم اي هو رقم بضربه بحاله وبيطلع معي ناقص واحد يعني اي مربع يساوي ناقص واحد كمان الناقص اي مربع يساوي ناقص واحد طيب اذا اخذنا اي رقم مركب عشوائي ورح سميه z مثلا هذا الرقم z له احداثيات اكس واي وله طول r وزاويه phi كل عدد مركب بيكون في له عدد مركب ثاني اسمه مرافق العدد المركب هذا المرافق اذا جمعته مع العدد الاصلي يعني اذا جمعت العدد مع مرافقه وبيطلع معي عدد مثل الاعداد اللي بعرفها بالعاده يعني موجوده على السهم واذا ضربت العدد مع مرافقه كمان بيطلع معي عدد موجود على السهم العدد المرافق بيكون موجود تحت العدد الاساسي وبيكون له نفس احداثيات الاكس ونفس البعد بس بتكون الزاويه نفسها نفس القيمه بس مع اشاره ناقص والاحداثيات على الواي بتكون نفسها بس احداثيات ناقص طيب شو اهميه عدد مرافق مجموع العدد مع مرافقه رح يكون موجود على المحور الاكس واذا ضربت العدد مع مرافقه رح اضرب الار مع الار لانه اثنيناتهم عندهم نفس الطول بيطلع معي الطول الجديد هو ار مربع وبجمع الزاويتين مع بعض بيطلع صفر وبالتالي اذا ضربت العدد مع مرافقه رح يطلع معي الزاويه صفر للناتج يعني رح يكون العدد الناتج موجود على المحور ال x ناتج جمع هذا العدد مع مرافقه وناتج ضربه مع مرافقه رمز المرافق يا بيكون خط فوق الحرف يا بيكون هيك نجمه صغيره محطوطه كمان فوق الحرف حسب المرجع وحسب الكتاب ما بعرف شو بتستخدم انا اخترت بس هي المعلومات عن الاعداد المركبه لحتى احكي لكم اياها بس في شغله اخيره حابب انه احكي لكم اياها هدول المحاور بيتسموا المحور الحقيقي RE أو real والمحور التخيلي imaginary أنا طول الوقت كنت ما عم بحط أسماء للمحاور طيب نحن شو بدنا بالأعداد المركبة وليش عم نتعلمهم وليش عم نتغلب فيهم الأعداد المركبة مهمة كثير بالفيزياء ميكانيك الكم بالاهتزازات بالكهرباء بحل المعادلات الجبرية بتخلي الأمور تصير أبسط بكثير ويمكن أول ما الواحد يتعرف على الأعداد المركبة يمكن ما يحس انه شو هو الشيء اللي ممكن هن يعملوه لحتى يصير الحسابات اسهل او لحتى يصير كل شيء اسهل بالعكس ممكن يحس انه كل شيء حيصير اعقد بس بالعكس بصير كل شيء كثير سهل وكثير حلو وكثير ظريف انا شخصيا بحب الاعداد المركبه ما بعرف انتم شو رايكم بكل الاحوال شكرا للمشاهده سلام